kommt da? Ich mach's aus, komm. LRP in Elton West. <laughs> muss ja schon wieder aufs Klo gell? <laughs> er muss immer nur aufs Klo. Sobald bei immer gut, dass wir gleich wieder einen Dixie in der Nähe haben. Schnell, beeil dich! Nicht, dass du einkackst. Du musst nicht kacken. Das kommt <laughs> Jetzt ist vorbei mit Toi Toi Badewolf. Hat's endlich gelernt. Zoll Zoll, Zoll Zoll Badebeugel. Auf, auf, auf, auf, auf, auf, oder was? auf, auf,